ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية subscribe like comment favorite. دكتور شو عنوان حلقتنا الجاي؟ رح نحكي عن الابتزاز الالكتروني الابتزاز والالكتروني موضوع قديش منتشر برأيك؟ صار منتشر كثير وللأسف دخل بيوتنا كلياتنا كل واحد منا تعرض للابتزاز لكن بطريقة مختلفة ولكن بالنتيجة هي ابتزاز صار الوقت اللي لازم نحكي فيه عن هالمواضيع هي هذا الموضوع كتير خطير يا عودي لحد الان الاهالي ما بتعرف شيء عن هالقصص هي اولادهم عم تمر بمشاكل واخرها امبارح لسه شفنا منشور عن بنت لبنانيه طالبه جامعيه بسبب آه، شاب ضحك عليها باسم الحب صورها فيديو بدون ما تعرف واخر شيء نشر على الانترنت لانه هي رفضت تكون معه بعلاقه معناتها راح نناقش هذا الموضوع يوم الجمعه الساعه 8 المساء بتوقيت تركيا وبتوقيت سوريا ولبنان الساعة 7 مساء باقي الدول بتوقع بيعرفوا انه من خلال الصفحة بيشوفوا فرق التوقيت